en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn kanaal. En eh, vandaag is het een best bijzondere vlog, want ik heb 250 abonnees. Hij is sowieso niet op zondag deze vlog, maar op een door de weekse dag. Ik kom net uit school en ja, ik moet dus in het water springen, want dat had ik beloofd bij 250 subscribers. Dus ik moet het ijs vrijmaken en daar ben ik nu mee bezig. Oh, ik ga niet echt zwemmen, maar ik spring erin. En dan ga ik bij dat trappetje daar eruit. Oh, daar zit een beetje vies water. Nou ja, ik heb het beloofd. Ja, nou, het water is 1,7 graden. Nee, vader en mijn moeder komen altijd bij kijken. Maar is het echt koud om te doen. Zeker. Ik heb in het beste zijn. Kijk wel, ik heb, het. Het heb meteen heel goed vlees gemaakt daar. Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Oh, sorry hoor. Ik denk dat ik het gewoon zo goed moet Want als ik normaal in spring, dan kom ik tegen het ijs daar. Waarom doe ik dit? En ik zie de bodem niet eens, dat is wel eng. Maar zo komt het nooit, nooit de camera stop nooit voorbij komen. Hij ik weet niet of ik het moet doen hoor. 3, 2, 1, go! het was echt super koud. Zoals je net al misschien ziet, 1,7 graden. En nu lekker warme chocomelk. Ah, lekker warm. Oh ja. Ehm, doe even een like op deze video. En bij de 1000 abonnees ga ik misschien wat extremers doen. Maar dat weet ik nog niet, want misschien is er niets extremers te bedenken. Maar oké. Tot de volgende vlog.